Hoi, mijn naam is Anna. Ik kom uit Duitsland ehm, en ik heb in het Nederlands gestudeerd. Ik heb international studies gestudeerd, ehm, dus ik spreek Nederlands, maar niet zo goed. En nu studeer ik in Engeland um, African Studies.